Verktøyene du trenger for å bytte.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 For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. glem å abonnere. for at du så på. Hvis du likte videoen, skriv til oss i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.